противник. Повредил гусеницу. Цель захвачена. Месяц ставит цель. дамаг! Повредил гусеницу. Это топовый дамаг! бамбуковый дамаг. противник. here. Счетчик не обязателен.